Hallo. Dann nochmal. Hallo, ich bin der Rainer, bin bei uns im Service-Team. Ich bin verantwortlich für Komplettradberatung und mache Social Media mit. Ja, servus, ich bin der Julian. Ich arbeite hier im Einkauf äh, als Brandmanager. Ja, und ich bin der Armin. Ich bin auch hier äh, bei Microports im Service tätig. Kundenbetreuung, also Telefon, E-Mails, alles. Ja, diese Saison sind wir allesamt auf Leitbild unterwegs. Ähm, da machen wir mit Lightbill zusammen eine Aktion. Das nennt sich Our Season with Lightbill. Darunter könnt ihr uns folgen unter dem Hashtag bei Instagram. Ähm, ich fahre das Lightbill 301 MK14. Ich fahre hauptsächlich Enduro, äh, Enduro-Rennen. Und da habe ich mich für das Rad entschieden. Ich bin auch früher schon 301 gefahren. Ähm, das ist ein sehr handliches Rad, mit dem man wirklich alles machen kann, von der Cross-Country-Tour bis zu leichten Bikepark-Einsätzen. Daher das 301 für mich die beste Wahl, um halt auch ein Enduro-Rennen äh, gute Zeiten zu bringen. Ja, ich bin bei der Bike-Auswahl noch eine Stufe höher gegangen. Ich fahre das äh, Leitner 601 MK4, auch mit der aktuellen A-Pins. Und ich fahre eigentlich überwiegend oder bin eigentlich eher im Bikepark-Bereich gestartet, bin dadurch aber auch so in den Enduro-Bereich reingerutscht und suche halt oder brauche halt ein Bike, was im Endeffekt alles machen kann. Cool. Ja, und äh, bei mir ging es dann ums 901. Äh, ist halt ein klassischer Downel-Rahmen von Leitl, den äh, Jasper Jauch sozusagen hinterlassen hat. Und ja, sieht mega geil aus, super schnell sieht es aus auf jeden Fall schon. Und was es kann, sehen wir dann im Laufe der Saison. Ne? Genau, äh, im Laufe der Saison werden wir äh, Bike-Tests machen, werden wir berichten von den Rennen, von den Events, die wir fahren. Ähm, ja, gucken, was die Bikes können, werden die Bikes dann mal ordentlich auseinandernehmen, mal ordentlich auf den Zahn fühlen. Ähm, ihr könnt uns folgen unter dem Hashtag ähm, Our Season with Lightville. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, das heißt bei Facebook, bei Instagram und bei uns im Blog natürlich. Ja, schaut rein, was wir da so machen. Wird interessant werden. Ich freue mich schon drauf mit euch. Ich mich auch. Ja, ebenso. dann schauen wir mal. Ne? Also reingucken. Ciao. Ciao. Ciao.